benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di una cosa uh, bellissima, ovvero il French Canadian, il québécois, il francese del Québec. Tutte le persone che studiano francese, vi capisco, il francese è una lingua molto complicata, con il loro cacchio di accenti, con le loro tante parole che si scrivono ma si pronunciano in un'altra maniera, con tutti quei e tutte quelle cose là. Insomma, il francese è una lingua complicata. Per quanto la gente dica, oh, il francese è una cagata, cioè io lo studierei in due secondi, così, eh, un po' come dicono anche per lo spagnolo, eh, no, non è vero, <laughs> il francese è difficile, è difficile, <laughs> vaffanculo anche a voi che dite che il francese è facile. Eh, vi dirò, io ho iniziato a studiare il francese quando ero all'università. Eh, ho avuto una prova di merda detta proprio così, ho avuto una prof buona perché me lei faceva solo un corso purtroppo, mentre l'altra aveva 50.000 corsi. Non mi ha insegnato una cippa, onestamente non mi ha insegnato una cippa, lo dico chiaro e tondo, io sono arrivata anche Quebec, ero ignorante come la merda, non sapevo nulla del francese, ok? Avevo una base, eh, potevo parlicchiare un attimino, ma i verbi non li sapevo, non sapevo la coniugazione, non sapevo eh, gli accenti, non sapevo nulla, onestamente quindi eh, mi, mi, sono impegnata tantissimo durante la triennale, ho dovuto fare tanto lavoro da sola. Eh, non dico che non sapessi veramente nulla, cioè questa è un'esagerazione, <laughs> non dire, cioè sapevo comunque le cose che eh, facevo da sola, le sapevo, però onestamente è stato tutto un lavoro è stato un self-lavoro, un lavoro <laughs> da, che ho fatto da sola, eh, quindi è stato molto molto difficile quindi quando sono arrivata in Quebec eh, ho detto oh mio dio adesso fallirò ogni cosa perché sono partita. Eh, quindi diciamo che quando sono arrivata in Quebec col poco francese che sapevo eh, mi è caduto il mondo addosso perché qua il francese è molto molto diverso anche se sai francese perfettamente, anche se sai, sei madrelingua francese, avrai comunque difficoltà a capire i québécois. E vi dirò il perché, eh, non è per dire mi sono più figa perché li capisco, li capisco adesso, dopo due anni che sono qua, sì, ho iniziato a capirli, ci mi sono voluti un paio di mesi, mi sono voluti sei mesi forse per capirli perfettamente, eh, mi ci è voluto un anno per poter parlare perfettamente, mi ci sono voluti due anni per apprendere molte più... Eh, più espressioni, più parole e più cose che adesso anche io uso senza rendermene conto, quando prima in realtà non le usavo, usavo sempre la parola francese. Uh, quindi diciamo che um, anche i puristi che dicono che il francese europeo è ancora eh, più bello, è il francese puro, e vero, come diceva la mia prof dell'università, <laughs> perché mi ha detto vai in Quebec, lo sai che quello non è vero francese. <laughs> di cosa vi dirò, eh, i francesi, i francesi quebecois, allora, all'università ovviamente parla, cercano sempre di usare termini che sono più internazionali, ok? Tipo quelli che conosco in francese, ma è anche vero che i francesi o i belgi, questo genere di cose, hanno tante espressioni che sono solo proprie a loro, non sono neanche francese puro. Quindi diciamo che nessun francese è un francese puro, onestamente. Eh, e ci sono tante cose che le preferisco in Quebec piuttosto che in francese. Quindi adesso vi, vi darò un po' di vocaboli per iniziare queste piccole lezioni di Quebecois. Prima di tutto dovete sapere che eh, loro mangiano tanto le parole, cioè quando loro pronunciano le cose non le pronunciano molto... Eh, le pronunciano molto velocemente, alcune le allungano addirittura, per esempio un francese direbbe chose, come cosa, invece un quebecois direbbe chose, cioè la allungano. Eh, per la R eh, usano la R, però spesso usano anche la R, la R tipo all'inglese perché, perché loro usano anche, mischiano tantissimo l'inglese con il francese come per esempio usano tantissimo c'est nice uh, mentre i francesi non usano se nice loro dicono se nickel o c'est ok insomma questo genere di cose uh, quindi qua mischiano tantissimo l'inglese mischiano ovunque mettono ovunque, cioè un po', non so uh, quindi vi insegnerò un po' di parole che vengono usate tantissimo qua e che quando io le sentite la primissima volta ero tipo... Eh. Allora, primissima cosa, poutrerie. Allora, poudrerie eh, praticamente è una parola del Quebec. Non esiste una parola francese, forse esiste ma io non la so. Questa parola l'ho trovata mentre stavo traducendo eh, la mia tesi della magistrale dal, perché ho tradotto un libro quebecois, quindi francese quebecois, all'italiano, poudrerie. Quando sono trovato questa parola ho detto ma che minchia è? Praticamente anche in italiano ho avuto difficoltà a trovare una parola da tradurre. Praticamente la poudrerie sarebbe quando c'è tipo mm, tanto vento e non sta nevicando, c'è solo tanto vento e il vento sposta sposta la neve, quindi praticamente tu vedi solo la neve che si sposta ovunque. Questa per loro è la poterie. sarebbero i guanti <laughs> eh, che praticamente i francesi usano gants anche loro usano GAN, però per loro mitten sarebbero i guanti quell'acchio col dito, cioè quelle che infichi tipo e c'è solo il ditino <laughs> quello sarebbe un mitten, mentre i GAN sarebbero tipo quelli con le dita, quindi diciamo che fanno questa distinzione tra, tra le due, mentre i francesi usano solo GAN, poi magari per carità, magari anche, francesi, anche i francesi hanno un'altra parola, però sicuramente non è mitten perché questa è puramente qua. Dove, prima di dire la prossima parola è, dovete sapere che ehm, i francesi quando hanno la T e una, una vocale non la pronuncia come T, ma la pronuncia come Z. Quindi per esempio c'è la parola Poutine ok? Che i francesi la pronunceranno sempre Poutine mentre i Quebecois la pronunciano Poutine Cioè loro la pronuncia come Z, cioè la, la T è una vocale, sempre una Z. Ed è bellissima questa cosa, cioè non potete capire. Insomma, se volete quindi la prossima parola sarebbe tuk, così come la pronuncerebbero i francesi, mentre sare, i québécois la pronunciano zuk, che sarebbe il cappello, il cappello, il cappello. Cioè un cappello tipo, mentre i francesi usano chapeau, credo, no, forse chapeau sarebbe più beret, questo genere di cose, se non mi sbaglio. Correggetemi se sale perché tante parole io non le uso più, cioè se sono parole francesi io non le uso più. Eh, quindi questo sarebbe tipo il cappello invernale, insomma, avete capito. Una parola che usano tantissimo, che è un avverbio, insomma, è pantut. Eh, tutto attaccato, pantut. <laughs> eh, usano sempre tantissimo papantut, papantut, usano, dicono sempre sta roba, io all'inizio ero tipo confusa, ero tipo ma che cacchio è sta roba? Questo significa tipo per niente, mai dire da un francese o da un belga. Uh, eh, Pantucchi eh, lo usano tantissimo e anche io ho iniziato a usarlo tantissimo, tantissimo, vi giuro. Tutto. <laughs> allora, uh, mi ricordo che una mia collega di lavoro, tanto, cioè, tanto tempo fa, mi disse tipo questa parola, tutù, e io non capivo perché per me un tutù è tipo il tutù della ballerina, invece tutù è, sarebbe un peluche. Cioè loro si riferiscono al peluche, soprattutto se è un orso gigante con la sciarpa di Grifondoro, questo sarebbe un tutù. Beh qua quando parlano dell'inverno e del freddo invernale eh, hanno due, due, livelli di freddo. Se un québécois ti dirà il fait froid significa che non fa così freddo. Cioè se uno dice fa freddo significa che non fa freddo. Se usano froid non fa freddo per niente. Se invece dicono aujourd'hui fait fret quello significa che fa un freddo cane, un freddo della madonna. Ecco, quando capire se un québécois freddo è l'utilizzo di queste due parole, froid o freddo. Un'altra parola che, che i québécois usano è tune per, per dire canzone, mentre i francesi usano chanson. Oddio, suona così male <laughs> chanson. È così tanto tempo che non utilizzo la parola chanson che tipo mi sembra quasi strano, come se fosse una parola inesistente, vi capita mai? Per le persone tipo che parlano 50.000 lingue come me, quando tipo parli una lingua e ti vengono fuori parole che tipo non usi da tanto tempo, ti sembrano così strane che dici ma esiste questa parola? Ogni tanto mi capita con l'italiano, lo giuro, da quando sono in Canada e scrivo cose in italiano perché solitamente su Facebook, roba del genere, scrivo solo in italiano, non scrivo francese, inglese, roba del genere ogni tanto mi, mi fanno pensare ma questa parola esiste <laughs> la vado tipo a cercare uh, un'altra cosa che loro usano che è una cosa stranissima è che quando dicono uh, guardare un film cioè ci guardiamo un film loro non dicono eh, regarder un film eh, dicono écouter un film, come tipo ascoltare un film, cioè è una cosa stranissima um, e non, non ho mai capito perché però loro dicono écouter un film, dicono sempre così e io ho iniziato a prendere l'abitudine di dire écouter un film <laughs> e non regarder un film regarder une vidéo, écouter une vidéo ed è una cosa stranissima, però ci ho preso l'abitudine. Un'altra cosa che loro usano per dire macchina, loro non usano voiture come i francesi, ma usano char. <laughs> è la prima volta che, mi ricordo è stato il primo appuntamento con lui, mi ricordo, che lui mi fa devo andare, uh, je dois prendre quelque chose dans mon char e io dico, eh? Che cosa? <laughs> Poi mi ha detto voiture e io ho detto, ah ok adesso invece non utilizzo mai la parola watch your cioè credo siano tipo anni che non uso quella parola. L'ultima parola per oggi, poi le altre le lascerò per un altro video, giusto per non fare i video troppo lunghi, è plat. uh, <laughs> quando dici qualcosa... Uh, eh, Estix e plat, vabbè, esti sarebbe una parolaccia, ma non importa. <laughs> Estix e plat significa tipo... Um, può riferirsi tipo... Um, quando un québécois dice estix e plat significa che, che noia mortale che cacchio di noia, ecco. I francesi utilizzano ennuyeux o embêtant, che onestamente che cacchio usa quelle parole, e invece usano qua plat per dire, per dire noioso, per dire tipo sei una palla, questo genere di cose, puoi usarlo per tutto. Cioè puoi dire che una cosa è noiosa, puoi dire anche che una persona è noiosa, dire plat, cioè ste plat significa sei noioso, uh, <laughs> che è una cosa divertente onestamente, cioè io la trovo una cosa molto divertente. Uh, quindi ragazzi questo è tutto Farò un'altra parte con eh, vocaboli, se fosse magari altri vocaboli magari farò un'altra parte, però questi sono i vocaboli che mi sono annotata col <laughs> tempo. Eh, poi magari passerò anche alle espressioni, perché ci sono tante espressioni che i Quebecois usano che all'inizio è veramente molto difficile capirli. Eh, poi ci sono tipo anche le parolacce, <laughs> anche su quello potrei fare tipo solo un video su quello. Ehm eh, e poi eh, se volete tipo ascoltarvi un attimino tipo magari l'accento québécois se siete curiosi guardatevi eh, i film di Xavier Dolan allora i film di Xavier Dolan sono molto difficili da capire cioè io quando li ho guardati non ero ancora in Quebec e non capivo una minchia cioè io andavo mi scaricavo i sottotitoli e lo guardavo con sottotitoli in inglese, però se volete giusto sentirvi l'accento per capire che è tanto diverso, tanto tanto diverso, però ovviamente magari farò un video con lui perché lui <laughs> riesce a... Um, imitare meglio l'accento francese e fare vedere il suo accento del Quebec, ehm, soprattutto per quanto riguarda le espressioni, perché magari alcune espressioni le conosco, altre invece no, quindi vedrò un po' come fare, però intanto vi lascio questo video e appunto se volete andare a vedere qualcosa potete guardare Xavier Dolan, se no ci sono tipo... Mh, mm, c'è una trasmissione del Quebec che si chiama Le Bobo, eh, che è una cosa tipo stile... Mh, mm, non saprei neanche Love Bugs o roba del genere, insomma. Eh, noi ci vediamo la prossima volta, se avete domande, se avete più curiosità, se volete che parli di altre cose per quanto riguarda la lingua, fatemelo sapere. Noi ci vediamo la prossima volta, ciao!